Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Alloh xolis va'da qilganligidagi mingta kanalda mingta obunachi bo'lganligi eksterior boshlaymiz, Alloh xolisi. Hop, birinchi mana Maxda hech qanaqa e, nastroykalar hech narsasi to'g'irlanmagan. 7 ga 6 ga 7 e, metrga 6 metrga 16 metrli e, kubik kesib olishimiz kerak bo'ladi. Bu kubik bizada o'sha uchani vazifasini bajaradi. Konvertni po'lab olamiz buni. Bir bosib turib, ikkita qovog'asini tanlab kollaps ko'ramiz va tomonda ham xuddi shu narsani takrorlaymiz kollaps hop e, anaqalarni o'chiraveramiz hop endi ikkita nuqtamiz bor bizada bu nuqtalar bizada aytingchi burchak ostida turishi kerak chunki uyni o'zida shunaqa konstruksiyasi shunaqa tuzilgan taxminan y bo'yicha yana bir metrga suraman yoqib qo'ydim offsetni offset mode transform minus 100 yonidan 1 metr и bu yonidan 1 metrga suraman bu yoqda 100 yana mana bunaqa narsa hosil bo'ldi uchani asosiy shakli keldi hop tagi kerak emas bizlarga detalchga olamiz okey bular ham ikkita narsani o'zi yetadi hop to'pdan qarab olib turib endi anayoqdan uchani tast tomonini esa olamiz hop control a bosamiz yana bosib turib materials korona koronalarga sentyabr hozircha korona yettini ham kirib chiqdi navoiyga o'rnatmaganlar bo'lsa o'rnatib bo'ladi hop frontdan qaraymiz hop aytinchi qalay berishimiz kerak ko'rayotgan lekin unaqa e, unaqa bo'lib turmaydi shell beramiz bunga shell hop taxminan o'ttiz santimetr ancha bersa yetib bo'lsa kerak keyin ko'rayotgan bo'lsanglar ham tomon mana tekis bo'lib turibdi, bu tomon ham tekis bo'lib turibdi. ham yoq burchagimiz ozgincha kichkinaroq chiqyapti balandligini bundoq hisoblaydigan bo'lsanglar bu narsa namdan boshqalanadi setting corners yoqib qo'yishinglar kerak mana o'shanda ham bu yoq tomon ham mana to'g'ri bo'ldi mana farqini ko'rsanglar bo'ladi konvertni bo'lak olamiz buni biror bosib turib mana bu e, obyektni bu yoqqa bundoq cho'zamiz общий hop bittasini hozir birinchi cho'zib olaman ikkinchisini o'sha kerak emasligi ya'ni bundoq olib kelib men shaklimni to'g'ri olib qilib olishim yoqimdan cho'zini keyin bundoq bu yoqqa surib qo'yaman burchagim aniq tekis bo'lishi kerak mana bu tomonda ham shu narsani takrorlayman mana bunaqa narsa hosil bo'lyapti bizada hozircha hmm, endi uyi tashqari tomondan boshlayman tomini e, tomidan boshlab mana davom etib ketamiz mana bu ikkita e, ikkita oyna qo'yib ketamiz ikkinchi qavatiga birinchi ikkinchi qavatni ajratib olishimiz uchun hozir e, uch yarim metrdan bitta chiziq tortib olishimiz kerak slays bosaman mana kubiklarni har bittasi hop hozir ko'ramiz nechada turgan ekan hop o'n santimetrda ekan hop to'g'ri hop bizda shundan bir yetti yarimta santimetr bo'lishi kerak bitta cevaplar 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani doğru cevaptı. Cevaplar 2, 3. 3'te yemem ve 3'ten ki yemem yarımda sen yemem yağı. Yani ben bir Türkiye'de tahminen. Mən şey otamanını bizə de aynı belə quick slice ver oldu şey məşhur. Ee, bir otamanı. Hop. İkinci kartda özdə oyuna qoyamız. Bir otamanı ki, balkonga oxşayan narsa olayımız. Hop. Şimdi basana, mən bir tane ring bosib durup connect berib yuboraman ikkita hop okey bunaqasiga tanlab turib ringni bosaman bu yoqqa ham bu yog'iga ham connect beraman orasini haligincha ochaman mana bitta slaydni Yani suraman misol yana haligincha mesela. istaydigan bo'lsam sakson to'laga okey to'g'ri bosib turib endi yüzden tanlayman va task yüzden tanlayman ikkalovini tanlab turib biriji bo'lib so'raman o'tib mana nega hammaganasi hosil bo'ldi xo'sh tomdan tomga qaragan bunaqa bo'ldi bundan tashqari bizada bu old tomonda ham orqa tomonda ham oyna bo'ladi Xo'p, davom etamiz endi yon tomoniga keladigan bo'lsak mana bu yoq tomonga keladigan bo'lsak bu yoq tomondan hozir birinchi ekstratib olishimiz kerak bizada mana ikkitasini belgilab ekstrud olaman yaxshisi extrude okay. bundoq chiqarib olamiz buni x o'qi bo'yicha x qilamiz yani uzunligi taxminan bitta mashina sig'argan darajada ya'ni 5 metrga yana cho'zamiz hop ketyapti bu yoqdan mana ikkalovini olamiz hop qalinlik hosil qilib uchun buni o'chirib turishim kerak bo'ladi o'chiraveraman buni va mana bu ichkarisini tanlab turib bularga insert beraman error bosib turib kichaytiraman bilan insert bo'ladi mana shunaqa holat chop kelib olaman kelov qovurg'alari tanlangan holatda bularga bridge yuboraman o'shanda mandan oralarini yopib beradi mana yuzalar yopilinadi ho'p kerak joydan man endi o'zimga eshik ochsam bo'ladi misol old tomondan bu tomondan eshik ochmoqchiman bu yoq tomonda garaj bo'ladi bu yoq tomonda e, choy choypoychi o'tiradigan joy qilamiz xudo xohlasa mana hozir e, o'lchamlarni unaqa ahamiyati yo'q enini anaqasini taxminan olib ketyapman hop ikki metr ikki yuz yigirmalarni olsam bo'ldi balandligi mani mana bu ishlash anaqam e, nima desa bo'ladi polygonal flowni davomiy qilishga mo'ljallab hisoblangan o'shanga agar sizlar bundan boshqacha metod ishlaydigan bo'lsanglar unisini ham anaqasiga natijalar bir xil chiqsa bo'ldi oxirida ho'p bu endi qiladigan ishimiz bunga identity berib qalinlik hosil qilamiz bitta bitta swift loop bersam bo'lar ekan faqat ichkarisini o'zini ham bo'ladi bitta chunki swift loop beraman ichkarisini o'zini kesib olamiz buni и bu yoq tomonda misol e, oynani balandligini e, kontrol qilishimizga imkoniyat hosil bo'ladi man bu yoq tomondan tepa tomondan uchirib yuborishim kerak faqat e, chunki bizada musor poligoni qolib ketib qolishi mumkin ikkalovini bosib turib bridge olaman bridge mana типа hosil bo'lgan tepadagi poligonlarni o'chirib yuboraman tepa bilan pastini o'chirib yuboraman turib Alt Weld. Xo'p, endi mana shu o'ziga e, nima beramiz? Oyna ochishga mo'ljallab. Sweep loop. Tamam bir. Hop. Bu narsani balandligini mana hammasini bitta qilib olishim uchun man e, edge yoqaman edge yoqmasdan turib misol mana bitta zetta bosadigan bo'lsam bu obyektimni anaqasi figurasi o'zgarib ketib qoladi o'sha edge yoqib qo'yaman z bosib qo'yaman z emas ekan y y bosar ekanman mana figurasi o'zgarmay tushadi shakli to'g'riroq mana bu narsani tanlayman bunga ham e, edge yoqib o'tiribdi и mana shu anaqa bo'yicha misol balandligini ko'rib olaman ikki yuz o'ttiz ekan bizaga ikki yuz ellik kerak taxminan dastomani bizaman qaragan bo'lsa hozir 90 90 lik uchraydi 80 90 lar orasida bo'lsa ha bilan bridge olamiz bridge hop endi bu yoq tomonga keladigan bo'lsak bu yoqda bizada bitta mashina kirib to'xtaydigan joy bo'ladi и bo'ldi hozir qanaqa qanaqasi yo'q tepa tomondan balkon ochib olishimiz kerak bitta terasiga o'xshagan joyga qilib qo'yamiz xudo xohlasa tepasini ho'p planlariga unaqa joy e'tibor bermaymiz ichkarisi unaqa ko'rinmaydi bizga, connect beramiz hop orasini kichaytiramiz mana и o'zini ham sal ichkariga ichkariroqqa suramiz taxminan shu ishikka yaqinroq joyga to'g'ri bosib yana boyagi ishni takrorlaymiz hop mana buni o'chirib yuboraman tepasini ham o'chirib yuboramanda ikkita qovurg'ani uchta qovurg'ani belgilab turib bu buyoqdagi e, mana bu bitta уже uchtaga ikkita bo'lib qolibdi bu narsa bizga to'g'ri kelmaydi anaqa bitta qovurg'a qo'shishimiz kerak hop joyga turibdi y bo'yicha tekis qilib qo'yamiz endi to'qsonga chiqarib qo'yamiz bu yoqda ham bu yoqda ham uchta qovurg'a bor shunday ikkita uchta mana bu yoqda ham mana bitta ikkita uchta deb biz bera non era possible well io den här ham olib kelamanman tanqaraymiz oynani ozgincha kengaytiramiz bantini tekis qilib qo'yaveramiz teshik oyna bo'lgandan ko'ra hop x bo'yicha sal kengaytiramiz antigacha bo'yicha buni ham kengaytiramiz bularni hammasini y bo'yicha tekis qilamiz tekis z bo'yicha ekan r'ni bosib turib andan siyoqqa boramiz bo'lmani oson variant shu bo'ladi ham shu narsani takrorlaymiz devorimizga kishi bo'lib qolmish uchun faqat tekslashdan oldin mana edjni o'chirib qo'yaylik non qilib qo'yaylik keyin bunaqa qiladigan bo'lsanglar mana obyektivda tep tekis bo'ladi bunaqasiga bu tomonda ham shu narsa takrorlanadi balandligini bitta birinchi pastga tushirarkanman to'qson qimmatdan qanchaga masalan taxminan shunaqa qilib tepasini ham ko'taraman temirni ko'rib o'tirishiga hop frontdan qarab oldik kontrol hop andijon zazinga ahamiyat bergan bo'lsanglar kechirayotgan birdan to'rt uchinchisi bo'ladi faqat mana bu burchagini to'g'irlab qo'yishimiz kerak tikisini ancha tikaroq topib qo'yishimiz kerak tekis yuzi hosil bo'lishi va tamom belgilaymanda men planlarga olaman stop. mana jamda nasl ko'rinishi ham keldi mana bitta yana bitta hop frontdan qaraymiz endi bu yoqqa planes mm, bo'lamiz bitta oltiga bunaqasi yetti yarim tengini yerida qilib qo'yamiz konvertni puli qilish tomon ham qo'rg'alarini uchiraylik konvertni puli qo'yaylik keyin ham kelimani belgilab turib kollaps ko'rsanglar bizlar ham romi vazifasini bajarib beradi xudo xohlasa romimizda bitta mana haligi chala ishlari bor taxminan hozir ham uy o'zini boshlanishidan emas uy ichiga yana bir metrga kirg'izaman buni bir metr bu yoqqa hop bu yoq tomonga ham shu narsani ko'chiraman hop yirik bo'yicha minus bir metr o'shanda oldida manda o'tiradigan joy hosil bo'lyapti hop unga ham orqa tomoniga ham oddiy material beraveraman hop to'g'ri bosib turib bosib boraveraman insert bilan yetti o'n santimetr oralig'ida mana bunaqa qovurg'oq tashlab olaman ichiga ho'p hop quick slice beraman buni o'sha birinchi qavatni o'rtasidan taxminan balandligini anayerda to'g'ri olamiz uch yuz emas uch yuz ellik yuzli mana bu kesib ketmasligiga uni edge loopga yoqib qo'yaman yana uch yuz ellik yozaman bosib to'g'ri bosaman hop endi buni e, bitta o'zi bilan ko'tarib turamiz shunga bu yoq tomondan bitta qo'ng'iroq qo'shib olishim kerak kap bilan mana bu buyoqqacha bitta qo'ng'iroq tashlab olaman to'g'ri bosaman hop asosiy freymimizdan keyin yana bitta inset beramiz faqat endi mana gruppaga bay poligonni yoqamiz и mana bu yerda uch besh santimetr beramiz maksimum okey mana detach olaman o'chirib yubormayman detach olaman e'tibor beringlar shu narsaga albatta keyin shell variablini desam hamma sosil bo'lyapti bizda uyga kirish nari tomon orqa tomondan bo'lgandan keyin bu yerda faqat bitta ham forchkaga o'xshagan narsa tashib ketamiz va bitta ham kiradigan joyni baribir qoldirib ketamiz aniqlab misol choy poy ichgani chiqadigan bo'lsa yoki shunga o'xshagan narsalarga bu narsani albatta hozir shell berishdan oldin qo'rsak bo'larkan aniqlab olamiz 2 metrede bitta qovurg'a tashkil etib bunu ham ulab olamiz mana bosib turing hozir ikki metrda qovurg'a tashlaymiz mana buniki bo'ladi shunda bizada mana bunaqa uzoq usul bo'ldi inset to'rttashib olaman окей, letach key shell letach bizga ham bilan alohida qilib beradi agar endi boshlayotgan o'si hop besh o'n o'n santimetrcha bersa yetadi romni qalinligini hop bu endi shishalarga keladigan bo'lsak shishani qalinligi bizga bir santimetr ham yetadi Cursorly. Balli yetadi. Bu narsani orqa tomonga ham shunday ko'p yoqib qo'yaman. Copy. Yo'q, oynani ham olib esa olamiz. hop basaman bosaman detaychasi klon qilaman bu yerda okey o'shanda manda bu joyi o'zini ham mana bu alohida qilib hop bunga shell balansi shell bizga ana bunaqa qalinlik hosil qilib beradi romizdan ana bunaqa holatlari bor shunga moslab qalinlik hosil qilishimiz kerak hop faqat tashqaridan tekis ko'rinishiga ham ichkariga ham hop yo'q aldadim tashqariga berarkanman keyin ajincha to'g'rilaman nuqtalarni tortib hop mana narsani hosil qilib oldik konvertib bo'lib yuboramiz hop bunaqasiga bitta ikkita qo'lga tashlayman desa qutqoni bosib to'g'ri bosib keyin buyoqdan bitta buyoqdan ikkinchi uchinchi to'rtinchi qo'rg'alarni taxminan tashlayapman bularni masalan taxmin qilmay deydi shuni bosib turib mana ortiqchasini o'chirib tashlaymiz и connect beraveramiz control space hop mana bu yerdan ring yana tomon tarla turib bu yoqdan ring beraman connect beraman bu yoqqa nechta hop taxminan to'rtta bo'lsa rommen ani bakvatligini ham yapsak olamiz xudo xohlasa edge yok qo'yaman x yok z bu bo'lmasa ekan man har ikkitasidan bittasida ben de z bo'yicha tekislab chiqamiz z endi bunga qalinlik bera olishimiz kerak qalinlikni shu to'p bilan beraman mana taxminan o'zini taxminan bersam hech qanaqa ko'pdir rol o'ynamaydi bu yoqdan ikkitasini tanlaymiz birj beramiz bularga o'shanda bizada mana shakl hosil bo'ladi chaosini ham qo'shib qo'yib qolaman chunki kamron bo'yning ichga o'lib qolibdi bu tomonni ham qo'shib qo'yaman bu yoqqa mana bunaqa bo'ladi shunga qalinroq bo'lib chiqaveradi ichidagi oynasini o'sha kichkinaroq olamiz ichkarida yo'lan bir xil qilib bridge bu bridge left ostga tashqariga chiqib qo'ygan nuqtalarni emas tekisga boramiz tizuv bilan bitta boramiz x bo'yicha qo'llab qo'ysak bo'ladi mana nomidan anaqa shakli keldi ho'p endi qiladigan ishimiz ham bir o'rtasidagi joyini olib olamiz endi yana ham xuddi shunaqa o'rtasiga joyini olamiz yo tomonni ham detach detachasi clone okey detach qolganimdan olib o'zini main shishaga aylantirib qo'yishimiz kerak yopib kerak tashlanib tashlab ketarkan bundan yuzani o'zini tepasi chapmas ekan bizaga osmasi e, tanlab olib qolganini o'chirib olib bezib beraveramiz kontrol invert bosaman kontrol in bossanglar teskarisini belgilayman o'chiraveraman endi har ikkitasini bittada tanlab turib ularga bridge beraveraman bridge Bridge. Bridge. Bridge. Ikki bosgan Ctrl A bosib turib, kap qoramni. Yongan tomonlarini yop beradi menga. Endi tizallayib turgan bo'lsa, mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. Hop, ko'rayotganingizdeki, ichida mana bunaqa shisha hosil bo'ldi. Hamda obyektni romni o'zini ham tanlab turib bunga temper berishimiz kerak temper hozir mana berganlar berganimiz bor mana bitta mana shuni olib turib bundoq olib kelib bunga bundoq tashlab qo'ysak bunga ham xuddi shunaqa turadi ho'p qalinligimiz bo'ldi bu tomonlarimiz bitta mana bu tomonga bitta eshik qo'yib ketsak bo'ldi ekan xudo xohlasa yorug'ini qo'ya qolaman endi xonadagi taxminan aniq bilmaydigan joy bo'ladi mana eshikni qo'yib oldik eshik peshu turmasligi ochiladigan bo'lishligi mana bu ezga o'tkazib turib tepaga tortamiz bundoq qilib mana o'chirib qo'yaman Nongi. Oldu. video cho'zilib ketmasligiga hozir e, uy karkasini mana shu birinchi qismini o'zida to'xtataman sizlarga ham sal tushunarliroq bo'lishiga